Aqui tá tirando pedra. Onde tá

Aí, chegaram a confusão ali, embaiavam, fugir todo. Não, mano, aqui mesmo esse grupo todo mundo se juntar, aqui não tem polícia. Não, também, de momento se eles não se mexerem, não querem, não fazer nada. É? Yeah. Não, eles aqui são salvaguardar, não se meter. Mas só que o povo, então eles viram para fazer o quê? Pra, o povo quer mais assim? Sim, para quê? Para limitar essa vida, o quê? Manifestação? Sim. Ele que não quer, pá, não consegue. Yeah, ele não pode avançar. Agora, se eles querem. Acho que também não estão com só estão a cumprir ordem, também estão fodidos da vida. Yeah. Eu que quero bazar assim. Onde? Hum? Oh, o Pipo está frustrado com a vida. O sofrimento do dono não acaba mesmo aqui mesmo que esse não vai governar, acabou. Obrigado, vamos governar mais cinco anos. lá, só tá tirar pedra aí no... Pô, começou a tirar pedra na polícia, porra! Ei, meu irmão! Não, tirar pedra da A minha bike, a, a minha bike tá deixei lá, tirou isso lá. Ô pai, melhor parar o carro aí, aí, aí, aí tá outra pedra. tiver risco, o que os cabos vir. Não, para não pode. É? Pá não pode. Polícia de intervenção pode vir rápida, mas a, polícia, a, a, a Força da Armada não. A Força da Armada funciona, a polícia é para salvaguardar a ordem pública. Quando vem já a Força da Armada, já é que? Aqui não quer, não tem risco de quê? A Força da Armada é, é defesa nacional. Não pode. Aí já volta passar do limite. Não pode. É por isso que existe a é polícia. Manifestação, ninguém fala com a polícia, manda um fuder. Aí mesmo você, os 50 balas para papoito. Ah, aquele dos matos mesmo aí, depois de tiro. Os 50 balas. Você, não sabe, você não sabe puxar arma na mão dele. Não. Tem quanto bala? É isso que estamos pedindo. manifestação aí com voz. Vai dar força aí também. Ah, você lá vou, É que polícia vão me levar. Vou queimar o de pneu aí dessa merda. Vou pegar todos os pneus. Gasolina, fogo. Agora, cano. Esse game é que está no carro mesmo também estão tá com medo. Eles então, a gente que está aqui, é muito. Há muita polícia para isso. Pode tirar. Todo, todo, todo, todo mundo está É todo o povo se juntar que não tem polícia para isso. Vou lhe bater, vou descer, só corrida. É com a manifestação no lobito africano. O MPLA batotou muito, agora estão tá a sentir. É, não fica isso, mano. Aí. preocupa, vai. Ei, vamos ganhar, não se preocupa. Olha, calma aí, olha ainda esse filho da puta estão tá a bater.